целлюлозанын термикалык ажыроосу Тажриба жүргүзүү үчүн целлюлозанын термикалык ажыроосу үчүн бизге целлюлоза чоң пробирка газ өткөрүүчү түтүккө капкак кирюшкин аппаратынын пробиркасы жана өтөгө өлчөмдө муздак суу жана дагы лабораториялык штатив жана жылыткыч керек пробирканы толугу менен жыгачка толтурабыз газ өткөрүүчү түтүктүн жардамы менен кабыл алгычты бириктиребиз целлюлозанын термикалык ажыроосунан чыккан суюктукту чогултуу үчүн аны муздак сууга салабыз пробирка титиребеш үчүн толугу менен ысытабыз андан кийин пробирканын түбүн гана ысытабыз целлюлозанын термикалык ажыроосу же кургак кубалап ажыратуу көп убакытты талап кылат кабыл алгычтагы кочкул эритмеге жана газ өткөрүүчү түтүктөн кандай газ бөлүнүп чыкканына көңүл бурсак химиялык реакция бүттү бардык целлюлоза ажырады целлюлоза ажырагандан жана кургак кубалоодон пайда болгон заттар менен таанышабыз негизги продукт жыгач көмүрү реакциянын суюк продуктунун составындагы чайыр уксус кислотасынын суудагы эритмеси менен дагы метанол жана башка заттар менен да аралашпайт газдын негизги составы метан болуп эсептелт